раньше стоматолог, э, стаж порядка 20 лет, но всегда посещая э, курсы медостома, э, черпаешь для себя новые и новые знания. А, и что очень приятно, всегда очень доброжелательная обстановка, радушный прием, заботливое отношение и организаторов мероприятия, и замечательные курсы, которые, в общем-то, проводятся эм, с большой любовью для слушателей. Ну и, в частности, курс Бирюкова Романа Юрьевича, который э, дал э, просто замечательные знания в области э, протезирования на имплантатах. Поэтому, в общем-то, мы всем очень довольны и будем с удовольствием посещать в дальнейшем ваши курсы. Спасибо, Спасибо большое. большое.